hello and welcome friends Python का एक क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्व के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए उसको देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ये दोनों ही आ, हमने डिक्शनरी बनाई है दोनों को एक साथ लेके आना है तो एक साथ लेके आने का तरीका क्या है जैसे अगर आपको लगता है कि हम जैसे स्ट्रिंग के साथ करते हैं प्लस लगा करके या फिर लिस्ट के साथ करते हैं प्लस लगा करके जोड़ते हैं तो क्या यहाँ पर भी वो फॉर्मूला काम करेगा वो तरीका काम करेगा तो यहाँ जैसे ही आप प्रिंट लगाएंगे ना तो पहला है डिक्ट एग्जाम तो डिक्ट एग्जाम को मैं यहां से करता हूं कॉपी और यहां पे कर देता हूं पेस्ट ठीक है प्लस का निशान लगाता हूं जो कि पहला आ, आ, जो दिमाग में बात आती है सबसे पहले वो यही आती है कि प्लस लगा करके और दोनों को कॉन्केटिनेट कराया जा सकता है ऐसा पहले हुआ है लेकिन चूंकि ये डिक्शनरी है तो प्लस लगाने पे ये जनरेट करेगा एरर देखिए यहाँ पे इसको मैंने सेव कर लिया ऑलरेडी तो यहाँ पे अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप प्लस दे रहा है यानी डिक्शनरी में प्लस जो है अनसपोर्टेड टाइप है ठीक है ऑपरेंट का तो अभी हम क्या करेंगे अभी इसको चेंज करते हैं तो दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका एक अपडेट नाम का जो है फंक्शन है उसका यूज करके है तो यहां पर अगर हम प्रिंट करवाते हैं और बल्कि यहां पर अपडेट कर देते हैं किस तरीके से अपडेट करेंगे देखिए यहां पर लिखेंगे dict D I C T dict और अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे एग्जाम अंडरस्कोर एग्जाम तो ये हो गया डिक्ट एग्जाम और यहां लगाएंगे डॉट अपडेट डॉट अपडेट लिख दिया डॉट अपडेट और डॉट अपडेट लिखने के बाद यहां पर क्या करेंगे यहां पर दे देंगे डिक्ट रिजल्ट तो ये दे दिया डिक्ट रिजल्ट ठीक है और डिक्ट रिजल्ट लिखने के बाद ये हमने दे दिया इस तरीके से अब इसको प्रिंट करवा देंगे किसको प्रिंट करवाएंगे तो यहां पे अपडेट कर दिया हमने dict exam dot update dict result तो यहां पे हम प्रिंट करवाएंगे डिक्ट एग्जाम को ही प्रिंट करवा देंगे तो यहां पे लिख दिया है डिक्ट एग्जाम अब जैसे ही डिक्ट एग्जाम लिखेंगे और इसको F5 करके रन कराएंगे तो अब देखेंगे कि एग्जाम आस्काई ईयर 2023 टोटल 500 पास मार्क्स 165 ये सारी चीजें एक साथ प्रिंट हो जाएंगी तो F5 करते हैं चलते हैं एक बार देखते हैं तो यहाँ पे प्रेस करना है आपको F5 और F5 प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर F5 प्रेस करना है आपको F5 तो ये देखिए यहां पर आप देखिए एग्जाम आज का ईयर 2023 टोटल 500 पास मार्क 105 165 तो ये सारी चीजें एक साथ आपको प्रिंट होती हुई नजर आ रही है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो याद रखिएगा अपडेट जो है अगर दोनों को जोड़ना है एक साथ लेके आना है तो आप अपडेट का यूज करके लेके आ सकते हैं सबसे आसान है अपडेट